कस्तो छ त्यो अब त अहिले के छ भने हजुरहरूले गरेको सम्झौतामा चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले हामीले सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ सरकारले हालिदिने होइन अब यो सेभेन्टी पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट तपाईँले हालेर सेभेन्टीमा हाल्ने यो बाटो सहितको इस्टिमेट छ डिपिआरमा भने सबै छ भने एग्रिमेन्ट गरेको पनि छ भन्नु पऱ्यो र उतापट्टि पनि त्यही समस्या आएको थियो हाम्रो जो हामी जाँदा ठाडा भारत ठुला भएकोमा उहाँहरूको सम्याउनु पर्ने चाहिँ सम्याउनु पैसा त्यहाँ हानेरै छ नहानेपछि त त्यो सम्बन्धित संस्थाले गरिदिनु पर्ने अहिले त चाहिँ खाली सुरु नभए केही नगरिकन चाहिँ बिएसएन गर्न सक्दैन सरकारले केही पनि हुन सक्दैन त्यसले गर्दा यहाँ पनि के हो भनेदेखि सायद यो बाटो र सम्याउने कामहरू पैसा परेको होइन त्यतिखेर डिपिआरमा बनाउने एजुकेसन यो जग्गा ठिक छ भन्ने किसिमले मात्रै उनीहरूले गरिरहेको छ अब यहाँहरूको पनि एउटा ओभरसे राख्दा इन्जिनियर राख्न पाउने हुँदैछ छ महिनालाई मैले होइन तपाईँहरूको इन्जिनियर ओभरसे राखेर उसले नै सबै डकुमेन्ट हेर्नु पऱ्यो सारा हेर्नु पऱ्यो जुन जुन कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा कुरा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टबारे हुन्छ नपरेको कुरा चाहिँ हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ डिटेल हेर्नु पऱ्यो कपी ल्याउनु भएको छ ल्याउनु भएको छ नि यसको चाहिँ अब अलिकति उहाँले जिम्मेदार छ